还有，如果您有在做一些外汇或者是交易的朋友们呢，在当天也是很适合去做一些操作，因为在当天是可以适合纳财的哦，不妨可以参考看看。另外，如果你有想要帮自己呢添加新的成员，不妨我们也可以在当天呢选择纳畜，也就是你可以添加这个小猫或者是小狗。 不过老师会建议呢，我们可以用认养来代替购买哦。再来，让我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是六元四将。提醒一下，针对属兔子的朋友们，当天会受到闲池这个星宿的影响，跟异性相处的部分，千万要多一片耐心哦，不要呢太过的心急，免得呢在无意间呢会得罪了对方。 同时呢，在这一天呢，逢到了是有这个土福的影响之下呢，建议呢不要去翻动土壤哦，避免呢会有影响到这个小号的心数来犯，可能呢会有一些破财的一个影天同时也非常适合还愿，比如说我们可以酬神，还有呢也是适宜可以送供果的。如果呢？ 队友在短期想要搬家的朋友，在当天也是一个很适宜搬家迁宅的日子哦。再来就是周三这一天，是当月的月破大号的日子，因此老师会奉劝荧幕前的朋友们，在当天尽量是吉喜事少取。今天我们会迎接的是适合荧幕前男性朋友们的麒麟日。 那么在当天呢，要特别提醒一下呢，虽然它是适合男性朋友们可以去补运的，或者是补财库的，不过在当天同时逢到的是刀斩日哦，因此如果是有针对要动刀的朋友们，切记呢在这一天尽量是暂缓一下，对于我们术后的这个复原呢，也会是比较理想的哦。 就是看一下，在针对周五这一天，我们迎接的是四号日天，同时也逢到的是刀毡日以及倒袈裟，因此它除了不利我们呢拜堂，比如说迎娶啊，还有就是去登记结婚之外，它也不利我们动刀，它对于消耗我们的元气复原的部分会非常的有很大的影响。 是在这一天呢，是很适宜我们可以会亲友或者是拜会客户哦，条件是相当的好去谈的，也很适宜我们可以去上官赴任哦。所以，针对如果你要求医好去针对治病的部分是很适宜的，因为这个四号呢是可以把我们要把病气的部分给耗除掉，所以呢要借力使力哦，把这个心术呢用在对的方面哦。 家里，比如说我们是有在酿一些，比如说豆腐乳啊，或者是你有在做一些泡菜啊，或者是我们有在做一些呃其他的这些酱瓜之类的东西哦，在当天是可以适合去做酝酿这一些东西的，也可以做和酿的一个动作，可以让这个美食呢多添一点风味，保存的期限呢也可以更加的长久。 那在当天也是很适宜，可以做火化、安葬以及进塔的日子。会在当天呢，同时逢到了是罗文交贵的日子，所以如果针对呢您的这个厂办呢是有需要安机械、安门哦，也是很适宜的。家中如果有需要安床的朋友呢，在当天呢也是适合可以调整床的方位的。哦。 再来，我们来看一下，就是针对周六这一天，我们会迎接的是诸神朝天的日子。因此，在这一天呢，老师也会建议我们是一式少取的。除了在这一天呢，逢到了大偷休日之外，在当天同时也逢到的是正红杀日哦。所以呢，红客基本上呢，尽量是少用为妙。最后，我们来看一下，就是在当周的周日，我们会迎接的是日偏食。 而这一天的日偏食呢，它的影响的范围呢是属于阿根廷、智利以及乌拉圭，还有在南极圈的范围哦。所以在台湾地区、亚洲地区呢，基本上呢，大部分的地区的朋友们是不受它的这个磁极圈影响的。但这样的状况之下呢，仪式呢是可以正常的照常进行的。 在当天的凌晨的四点二十九分，我们会逢到朔，而在这一天，我们会逢到一马星宿的一个影响之下，所以切记在这一天不宜探病。在当天可以进行的事项有入宅、开市、纳财以及交易，提供给荧幕前的朋友们参考了。看一下在当周的运势王又有哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属老鼠的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，在这一周呢，这三个生肖的朋友呢，可以用一句话来代表，就是你们是相当的坚强，不论不论是你们面对任何的事情呢，你都会全力以赴哦。 那心中呢，总是会充满满满的这种正义感，可以让周边的人呢感受到你们强而有力的执行力以及行动力。所以呢，经常可以领导别人，而且坦诚地表达自己的这个意见哦。那么这样开朗的你呢，总是可以鼓舞你周边的同事，而且受到别人的信赖跟尊敬。 那么要留意的就是呢，因为在这一个礼拜，你相当的不想要受到别人的这个约束跟控制啊，所以呢，你会比较依赖自己的这个直觉，比较莽帅的呢，直觉呢去行动哦，所以要注意一下，不要呃冲动的去行事跟做下决定哦。不过呢，还好你有运势的保庇之下呢。 大部分的这个决定呢，都还是会往好的方向。接下来，让我们来看一下其他生肖的朋友们又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，老鼠的朋友在本周是属于渐进吉利的部分了，而这也代表是我们即将要开始步入好运了。 虽然我们现在呢都还没有什么很大的这个建树啊，或者成就，但是呢，逐渐在当中你就可以看到收获哦。而且要持续的不断的努力跟掌握机会啊，而还有呢，在当中你必须要注意的这个重点就是呢，你一定要经过一番的作为，才会能够看到不错的成绩。所以在这个礼拜啊，不可以操之过急。 急哦，一定要让自己慢慢、局部的成长，然后呢，稳固的呢，打下你的根基，才可以呢，有长久的好运。那么呢，也会大力的这个运势呢，加持在针对，如果你是属于中介或者是做 broker 啊，经那个做这种这个呃经济相关的这种工作的。 呃，植物叶。那么在当中呢，属老鼠的朋友，我们的运势相当旺盛，所以并没有需要留意的天数。那么在这一个礼拜呢，我们所受到的祝福呢，是这个汁水盐水鲜花的祝福，而它是属于一个非常圣洁的一个花。卉，它在。 这个过去在西元的三百三十五年呢，是用来祭祀基督徒在新建这个新教堂的时候，呃，耶稣呢，他被钉在这个十字架受难的山上的时候呢，所用的。所以呢，受到这个花祝福的时候呢，也会代表的是你的另一半会觉得你显得非常的，呃，holy，非常的 elegant，非常的高贵。 也会代表他在追求你的时候，会觉得是你有这种领导的这种特质，那么也需要你多加一把劲呢，让他想要呢给你多一点的支持。如果你在这个礼拜你感受到对方或者是你的另一半呢，总是给你很无限的宽容跟支持的话，你必须也要给予他那种回馈，就是感恩他这种呃无条件的。 这种 support，那这样子呢，也可以让你们的感情呢更加的甜蜜跟升温哦。再来，让我们来看一下，就是针对下一个生肖属牛的朋友，牛的朋友呢，在本周呢是属于先聚后喜的一个状况哦。那在这个礼拜呢，虽然我们眼前呢是有许多的困难哦，但是你还是能够扭转这个。 局势呢，然后是可以有自己的一番作为的，所以呢，你要记得，就是在这个礼拜，你是不能够想要轻易坐享其成，必须要有一番努力，才能够振兴家业或者是事业。那也许你会有很过度的这个冲劲哦，需要别人帮你，呃，规劝或者是把你拉住一下哈。 那么，才不会呢导致呢这个失败。所以呢，你要努力的事先控制一下自己的脾气呢，还有呢不要引起过多的一些不必要的纷争，啊，才不会让一些不幸的状况发生。那一旦呢，你让你周围的朋友、同窗，而是事业的伙伴认同你了，那么在当中呢，很多的事情呢。 就可以非常顺利的进行。那么在这个礼拜呢，要留意的天数是周三，它会是我们在当周的一个分界点。所以呢，一定要好好的在这一个礼拜呢，在周三的时候把事情呢果断的处理好。那么在呢，我们的这个开运的花呢是石竹，而这个石竹它的原产地呢是在亚洲东部。 那盛开的花朵呢，是呈现红色，好，或者是白红相间的感觉。那因为它的花期呢，是属于比较短暂的，相对的，它的生命力也会显得比较柔弱一些。因此呢，它的花语哦，会代表的是悲苦。在这个礼拜呢，呃。 也会代表是你在感情方面，或者是在人际部分，你会有这种体验，有这种酸甜苦辣，或者是有这种三温暖的滋味。同时，你也比较需要去体贴，或者是关照，呃，周遭的人事物。那建议就是，我们在个性上是需要去调整，不要过度的用消极的态度去面对生活。 所以要记住，记住哦，就是在本周，你必须要更加的乐观一点的态度去迎接呃周遭的一些大大小小的事情，因为他们可能都是一些过度的时刻。好，那么针对属牛的朋友呢，就要记得了，呃，在面临这个分界点的时候，不要让自己呢卡在那样的情绪太久了。下一个，针对属老虎的朋友。 而属老虎的朋友呢，在本周是属于时运不济的一个状况，而在这个礼拜呢，我们在事业的部分呢，比较容易呢会面临异常的这个困窘的一个状况，也就是说，不只是不顺利而已哦，还会有那种抓襟见肘的一个状况，因为这都是属于，呃，就是我们原本的这个事业体可能呈现不够。 坚固的原因，或者是太过空洞，因为你不够明确的知道你的方向，或者是说，呃，之前的一个失策的决策所导致的。所以，请你在目前呢要做的就是先解决你眼前的一些危机，然后呢要去维护你的形象，不然呢你可能就会让你很多事情呢会毁于一旦。 啊，所以一切的形式呢，请记得一定要是安分守己，然后呢，在待人处事上呢，也要那个一步一步的呢，去把它去处置好，才不会呢，呃，有一些后续的事情呢，需要你去收尾。那么在当周要留意的天数呢，刚好包了头尾哦，也就是周一以及周六。 那么，针对属老虎的朋友呢，在当周我们的开运花呢是葫芦花，而葫芦花呢，它是被供奉给因为拒拒绝这个异教的神祭拜而遭到处刑的圣雅哦，所以呢，它的花语会代表的是纯洁。那受到他的祝福的这个属老虎的朋友们呢，在本周呢，你会。 属于那种一心无悔，只想要追求自己所相信的事实，所以你很可能会变得比较固执，一昧的就是在谈起感情，或者是，在呃信一些事情的时候呢，你只会一昧的只愿意听信自己所选择相信的真理哦。那么。 这个部分呢，你必须要谨慎的去思考你所得到的 source，或者是说你所听到的一些呃言论的正确性哦，是准确与否，再来判断整件事情呢，你是否要选择信或者是不信哦，才不会让你自己呢后面可能会是呃错判。 好，所以呢，针对属老虎的朋友们呢，不要太过急的去选边站哦，会是比较理想的。下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友，在本周呢，是属于我们要养精蓄锐的一周。而在这个礼拜呢，我们的心里呢，是属于怀着远大的志向，似乎呢，你会觉得我一定就是可以成功的。 但是呢，整个大环境的这个时机呢，却似乎是不对的，而你必须呢，还要再等一段时日呢，才能够让你自己的这个整体的实力呢，再更加的充实一些。此时呢，不太适合让你做任何的冲刺的行为，所以老师会建议呢，让你自己处于备战的状态，随时都可以迎战哦，会是比较理想的。 一方面呢，不论是在资金哈，或者是人脉的累积的部分，我们都必须用默默的努力的方式来度过这一个阶段，来等待好的时机来临。那么，针对属兔子的朋友呢，在本周要留意的天数有一天是周二，在当周呢，我们的这个开运花呢是土马松。那么，在这个。 花呢，它是纪念这个圣尤亚马瑞斯的花朵，因为他创立的三圣一体的修道会，而这个修道会它的使命呢，就是把这个十字军东征时呢被回教徒逮捕的这个基督教徒给买回来，所以它是属于这种救济的团体。此呢，它也意味的是救济。在本周。 受到他祝福的属兔子的朋友们呢，你的不爱心，你的大爱基本上是属于爆发，你会非常的呃善良，你会非常的想要去倾听别人的想法，你会愿意当一个 listener。好，所以呢，你对于呃别人的困境啊，或者是说对于谈恋爱啊，或者是说想要去呃。 人呢，你都会非常的积极以及进取哦，甚至是全心全意的去付出哦，甚至你都会感同身受呢，沉浸在对方的这种喜怒哀乐里面。但是老师还是要奉劝你哦，因为你并不是呃里面的男主角或者是女主角，所以呢也不要过度的沉浸在里面的情境，呃，尽量就是以一个旁观者。 啊，以中立的立场去劝说就好了，这样子才能够让你自己的情感哦，不会过度的被渲染到，好吗？那么在这个礼拜呢，也需要呢让自己能够抽离出这样的一个情绪哦，你才能够有时间能够消耗代谢掉这些能量哦。下一个生肖是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在本周呢是属于进水通源的一个状况，而它也代表的是我们在本周呢是处于被动的状态，所以目前是比较适合按兵不动，也只能适合做一些小规模的动作或者是想法，而大的计划呢是比较不容易成功的。 所以倒不如先充实自我，比如说你可以自修啊，或者是说去安排一些课程啊。那等到有一些长辈啊，或者是长官哈，那他们出手，呃，或者是跟你提出建议的时候，伸出援手的时候，我们才比较有机会可以水到渠成，然后迈向成功。在当中属龙的朋友呢，要留意的天数有一天是周三。 而在当中呢，我们的开运花呢是黄安菜，而黄安菜跟这个蒲公英呢，其实有非常相似的地方哦，因为它这个花朵呢，根本就是让人没有办法分辨哦，果实呢都有一层白色柔软的这个绒毛，然后就像降落伞般呢，都会在微风中飘舞这样子，所以。 就很像这种很快乐，然后非常悠闲的这个样子。因此呢，它也意味的是，在本周属龙的朋友在人和关系上面呢，是相当的喜乐的。在当周受到他的祝福下呢，你也会希望自己呢，在跟人相处上是可以轻轻松松的，不会被碎念，然后不会被受到约制，没有负担。 也会希望呢，在感情的部分哦，呃，不需要呃太用力，或者是不用用情太深哦，不用让自己呢伤痕累累哦。不过，嗯，这样子真的可以让你比较快乐吗？因为，呃，有的时候感情呢，它之所以深刻呢，也是因为我们爱的够深，才能够体验，不是吗？好，那么下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在当周是属于性急急败的一周，而在过去呢的这个厄运呢，还有一些阻碍呢，在这个礼拜呢，也会在这个时刻呢获得解除，而渐渐呢好运呢也会来临哦。所以沉默已久的这个运势呢，也会开始整体的动起来了。所以属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，要记得在。 这个礼拜的初始的时候呢，不宜大举前进哦，还是要一步一脚印的慢慢来哦，才不会坏了刚来的好运哦。还有呢，你的计划必须是由近到远啊，积少成多，然后新计划的事情呢，才可以会慢慢的达成落成哦。那在这个礼拜也可以渐渐的得到朋友的一个协助，然后呃，也可以依照你要的一些步骤哦。 千万不可以急躁哦，才不会坏了大事。在当周呢，要留意的天数是周四以及周日哦。而在这个礼拜呢，我们受到的祝福是来自于野生紫罗兰，而野生紫罗兰呢，和同种的这个石南景相比下呢，它会显得它的花色是相对的比较薄一点哦。 所以呢，它的香味也会相对的又再淡一点，所以它的这个呃祝福也会代表的是呃薄命。那通常呢，我们也会让人联想到一句话叫做“红颜薄命”哦。所以受到他的祝福的属蛇的朋友，在本周呢，我们在感情的部分哦，会代表是你给人的这个存在感呢，会是比较。 稍微的薄弱一点的，比较容易呢会被忽视的一群，所以你要想办法在本周在人群中或者是在另外一半的眼里刷一下存在感，呃，而不是在只单纯的想要谈一场轰轰烈烈的爱情哦。所以在这个礼拜，如果你想要让自己能够呃凸显，就是呃一定要给对方一些。 呃，出乎意料的惊喜哦，哈，或者是不是你常会做的事情？那这样子呢，才可以逆转胜。下一个生肖是针对属马的朋友，属马在本周呢是属于观察食物的一个状态，而这也是培养实力的一个重要的时期，因为呢，在这个礼拜也代表的是要养育，而养育。 呃，不代表的是说只有养育自己，而是你要去照顾自己的部属啊，或者是你周遭的人，你可以去培养这些人事物，来度过这一周啊。之后呢，他们也会来回馈你哦。那当然呢，在这个礼拜也会意味的是，你很多事情都要处处的小心跟留意哦，也不可以因为你现在的一个顺势，然后就随意的去。 呃，就是扩张你的编制哦，因为你可能会因为这个短期的不断的一个扩张，然后造成一些不可挽回的失败，啊，或者是会出现一些我们的这个同行的竞争的一个状况，所以在这个礼拜呢，呃，要记得就是呃，要留意一些共存共生的这个法则，所以要适时务的去收放哦，调整我们的一个步伐。 在当中呢，属马的朋友呢要留意的天数是周五哦。还有，在这个礼拜呢，您的个性上可能会是属于比较务实的一个状况，好，所以呢也要留意一下我们的这个呃说话的风格上面哦，不要过度的得理不饶人。那在当中，我们受到的是野生水仙花的祝福。 那么，在过去欧洲的这个原野上，四处都其实可以看到遍地的这个野野生水仙哦。那么如今呢，能够自长自就是很自然的让它成长哦，生长的地方呢已经非常的有限哦。所以呢，它现在其实只能够当做是一个园艺栽培的这个花草。所以现在呢，受到它的祝福呢，也代表的是名誉。 在当中呢，也意味的是受到他的祝福呢，你的名誉，好，或者是我们的荣誉感呢会倍增哈，呃，会非常的强烈。在这个礼拜呢，你会非常的想要展现你的这个领导能力哦。那当然，你天生本来也是一个非常的有 leadership 能力的人，不过呢，有的时候你会拉不下脸去。 请求别人的一个协助跟帮助哦，会比较太好面子好，所以是说你在感情上面的时候，就很容易会呃蒙蔽自己的需求而形成一个障碍，因为你可能会把你的你的这个需求呢，呃给隐藏起来了好，所以呢，请你要多加的呢去做沟通跟协调哦，这样子才能够让自己呢。 不会太难受，因为在感情里面呢，并没有呃谁亏欠谁的问题哦，只有愿不愿意付出的问题哦。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在本周呢是属于不期不忘的一周，而在这个礼拜呢，也意味的是我们在目前的运势呢，是完全以个人的品德在。 变动的，所以并不是呃，针对所有的属羊的朋友都有一样的程度的状况。也就是，如果你在这个礼拜，你可以以一个非常诚恳的心来待人啊，来接待人人物的话，那么就算你碰到一些厄运的状况，你也依然能够自然自动的化解。那么，如果你只是想要。 呃，满足自己的这个私利，那么你自然就会陷入一些不幸的一些状况，或者是 scenario 当中哦。所以，如果当中想要避免一些突然而来的一些意外的话，那么你就必须要小心，然后要用真诚的心去面对它，那你就可以减低它所带来的一些伤害。所以，在这个礼拜，我们就是以真诚的心去面对。 周遭的人事物哦，那不欺不骗，那基本上呢就是最好的应对模式。那么在当周呢，要留意的天数是周六以及周日。那下再来呢，就是在当周呢，我们的开运花呢是这个柯西加松哦。那么柯西加松呢，基本上呢，它是属于在这个呃地中海地方森林了。 坐落的区域的一个呃松科，那对于这个地区的人来讲呢，它也代表的是有这种的印象，所以呢，它代表的是安居。那么受到他祝福的朋友呢，也会让人联想到这种伟大的母爱哦。所以，嗯，如果说你在当周受到他的祝福呢？ 呃，也意味的是说，呃，如果你谈感情的对象，你一开始可能只是想要呃谈谈恋爱，并没有很认真的想要以交往为前提，但是你会发现，你后面呢会不知不觉的呢就想要安定下来的可能性呢会非常的大哦，因为你就会慢慢的觉得好像这个人呢其实也是是一个可以。 呃，让你自己就是心定下来的对象，好，所以如果你有碰到这样的对象的话呢，不妨呢好好的就是考虑一下，好，会不要害怕，好，不要去欺骗自己的心哦，去面对自己的真心也是很重要的哦。下一个呢是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在本周呢是属于外实内虚的一个状况。 而这是一个外表的华丽哦，而内在空虚的现象，其实也代表是对你来讲呢，在本周看似美好，可是呢，却内藏很大的一个隐忧跟隐患，而且不知道什么时候会爆发，所以你必须要先充实一下自己的内在哦，才能够免除这个灾难的发生哦。所以处理事情的时候呢，要多加的呃。 去深思一下，还有要多注意一下人和，才会有更多的注意哦，不要因小失大。再来呢，要提醒你们的就是，呃，过度的野心呢，在本周是没有办法成事的。还有要小心，不要受到小人的污蔑。在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。 而在这个礼拜，我们受到的是树蘑菇的祝福。而树蘑菇呢，它是跟普通蘑菇最大的不同是呢，当它被手触摸的时候或受伤时，它会变成白色或会变成土黄色，因为它是属于非常神经质的哦，所以呢，它的祝福呢也会意味的是神经质，而受到它的祝福也会代表的是。 在当周在谈感情的状况，你就是非常的纤细、敏感又容易受到伤害。简单来讲，就是很容易玻璃心。在恋爱方面也会非常的胆小，不敢去把事情摊开来说，不敢跨出那一步，或者不敢告白，因为你害怕受伤害。可是如果你下定决心了。 你敢努力去尝试的话，你就会发现一个新的自我，甚至你可能就会觉得你可以解脱，可以让自己呃更快活一些。所以不要害怕，有时候把事情说开了，反而可以让你呢不用卡在那样的思绪那样的漩涡。好，下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在本周呢是属于。 日正当中的一周，而此时呢，正是鸿运当头的你，你的运势呢，就像这个如破竹哦，无往不利哦，信心是满满的。不过也要提醒你们，不可以太过的骄傲哦。虽然你拥有非常好的好运，是如果太过的自满，终究呢，好运还是会有用完的时候。所以太过骄纵呢，也会引起别人的。 这个不满跟眼红，甚至会得到别人的这个嫉妒心哦，那这样子就很容易招来破运的一个因素。所以呢，目前的这个财运的亨通呢，也要提醒你们不可以大获得这个大手笔的消费哦，也就是不要太过奢侈浪费，也要有所的节制哦，才能够呢确保我们的运势能够呃好运长。 那属鸡的朋友呢，在当周运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在当周，我们的开运花呢是苦苣哦。那么古时候的科这个植物学家认为呢，这种植物呢是受到这个罗马军神的控制，好，所以它才会长出浑身的这个刺。那么它看起来就好像武装起来的这个士兵。 啊，所以呢，他的这个祝福呢，也意味的是武装啊。因此，在这个礼拜呢，也意味的是需要武装自己的你，代表你是非常缺乏自信心的。你在另一半面前啊，或者是你在别人面前呢，你是会隐藏自己内心真正的情感，然后没有办法让人家真正的了解到你内心真正的想法跟感受。好，所以。 你很容易想要耍姐嘴皮子，好，或者是说，呃，你会用很多的理由来 cover 你真正的心思。那如果你真的想要得到一份真诚的感情啊，有什么话就尽管直说啊，不然的话，缘分可能是不会等人的，就可能会在你眼皮下直接溜走哦。所以还是要好好的把握，好吗？下一个生肖是针对属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在本周是属于万事通达的一周。那么在本周呢，我们的运势呢，呃，非常的顺畅哦。那如果能够再加上更多本身的一个热忱的话呢，就会有大成功的这个现象。所以要一定要培养自己呢，更大的一个气度，哦，不要一昧的只有想到自己的这个利益。那可以得到上司还有长辈的这个关照。 再来就是呢，呃，如果你在这个时候你觉得，哎，好像有逢到天时地利人和，也就是你觉得我的这个运好像还不错，呃，都没有什么阻碍，呃，都能够有这些事情都开始解套了，那么就请你一定呢要赶紧的付出行动力哦，因为这也代表的是呢你能够一路向前的征兆哦。 也可以达成所愿，好吗？那么在当周呢，因为我们是属于万事通达，又是属于当周的 Number One，所以呢也没有需要留意的天数哦。那在这个礼拜呢，我们的这个开运花呢是月桂树。那月桂树因为它的这个木质呢是相当的坚固的，呃，它的这个树干的这个纹路也是相当的优美哦，非常受到这个木匠的这个喜爱。 也就是说，它是非常适合来做我们这个手工的这个艺品的植物。因此，受到它的祝福的话，也代表的是灵巧。爱呢，它意味的是你不只是呃手指灵巧、心思灵巧、想法也相对的灵巧，你总能够很快的去转换你的想法，你能够克服一些挫折，不管是呃在跟对方。 的这个相处上，比如说，呃，如果对方跟你在沟通上有一些不合的状况，或者是给你说一些负面的言辞或是打击的话，你总是能够去，呃，用转转念的想法去消化掉，哦，所以呢，你也可以把一些痛苦把它给转化掉，也不会被对方的一些言辞给击败哦，是一个可以用。 智慧跟灵魂跟心思去度过这一周的人哦，所以意味的是，在这一周，不管我们在感情上碰到什么样的风风雨雨，你都能够承受，也可以能让你度过眼前的这一关卡哟。看一下，就是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于需要经过明智。 决断的一周哦，而这也意味的是，我们遇到了多变的时期。那保守的做法，还有这个很陈旧的一些思想啊，已经无法因应我们目前的一些状况哦。那么，你必须要有很重大的一些变革，才能够有所得。所以你要拿出最大的一些毅力啊，还有不要太过的频繁哦。呃，就是想说要去做一些。 改变，你要先想好，然后呢，才去开始做一些变化。那千万不要犹豫不决，因为有的时候呢，你在犹豫不决的时候呢，你的这个机会呢就会错失哦。那么要做改革的时候，或者是人事调动呢，在当中呢也是很适合属猪的朋友的，因为呢，在这个时机点呢是适合做决断的时候。 也就是长痛不如短痛的天点，在当周呢要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周六。那么在当周呢，我们的开运花呢是野蘑菇。那么凡是世界上温这个气候温软的地方呢，都可以发现这个野蘑菇的踪迹哦。而且呢，它还是很适合我们可以食用的，所以它是可以很大量的被采的。 还可以透过冷冻的方式保存下来，所以呢，它也意味的是丰收。所以在当周，在我们这个感情的部分，受到他祝福的朋友们，在我们感情的部分呢，也意味的是你是一个最佳情人的一个状态，你总是能够让对方感受到满满的爱意，而且你可以让对方一直觉得。 不会无聊，有你真好的感觉哦。那如果你又是从事一些跟创意相关工作的朋友呢，也会是相当的成功，因为你会有很大的一个爆发力哦，就像蘑菇在散发它的种子的时候那样的一个感觉，所以也是相当的好的。好，接下来呢，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属龙的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，你其实这三个生肖的朋友呢，在近期哦，你们是属于比较严肃，而且会让人家觉得比较不容易靠近的状况，因为你们常常会有那种很坚持己见，然后有点顽固的感觉。 所以内心也会让人家觉得好像 <tsk> 总是有那种带着一点那种不安全感，或者是对他人有那么一点不信任感的感觉，情绪是比较压抑的。所以在你旁边有的些人会不时的会觉得好像 <tsk> 有那么一点点的这种压力的感觉，所以建议你们在当中就是可以放松一点。 那么，在你周边的人呢，也会觉得相处上是会比较轻松一点。不要让你的神经总是处于那么紧张的一个状态哦。在这个礼拜呢，跟另外一半的升温模式，就是让彼此可以一起休息，不用急着到外面拍拍照哈。因为呢，休息呢可以让你们一起放空，也可以让你们一起走得更长远哦。 以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必帮老师按赞、订阅、分享出去。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是下方的官网，或是我们下面的预约表单跟老师联系。我是金林老师，我们下周准时再见喽，拜拜。